हिंदुस्तान डॉट कॉम में आपका स्वागत है मैं हूँ मुकेश तिवारी और हम खड़े हैं प्रयागराज कुंभ में इस वक्त गंगा के किनारे और मेरे साथ मौजूद हैं कैलाश पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर आचार्य दिव्यानंद जी कैसा लग रहा है साहब पर्व में आप आए हैं पर्वत दिव्य है सरकार के बाद दो नंबर बोल पर पहुँचावे इसका महात्म्य स्वयं दो भी नहीं कह सकते शिव जी केवल कह सकते थोड़े बहुत महात्मा जो है सामान्य सारे तीर्थ श्रेष्ठ है और ये आज के दिन पूर्णिमा के दिन अत्यंत पर्व अधिक होता है और कुंभ के समय में इतने साधु संत जहाँ इकट्ठी है वहाँ के बोलो मेले में आए हुए सभी भक्तजनों श्रद्धालुओं का तीर्थ का दर्शन से भी करता है सभी श्रद्धालुओं स्नानार्थियों के अनुरोध है कृपया अनावश्यक समय घाटों पर व्यतीत न करें जब करने के बाद प्रस्थान करें जो पुण्य आदि तो करते हैं अक्षर करते समय लाखों लाख श्रद्धालु आए हैं कुछ लोग आपको देख भी रहे होंगे बड़ी संख्या में तो आपका क्या हाँ। संदेश है धर्म के लिए हाँ। धर्म के लिए तो धर्म ही सत्य सत्य ही धर्म है धर्म ब्रह्म का तो स्वरूप है अपने तो सत्य मार्ग में चले धर्म जीवन सार्थक मीटर